Idź babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru. de idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, do doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba morro idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, idibaba doboro, idibaba, e de idibaba, do morro drzewa wodą boru. Nie psuj chłopu humoru, nie psuj chłopu humoru. On dziś nie ma wigoru. Bo puszczę białowieską to trzeba chronić, a nie wycinać. Tak? Czy nie? Dlatego wesprzyjcie projekt Strażnicy Puszczy na Polak Potrafi. Dzięki. Idź po. I babo do moru, drzewa babo do moru, idźże babo do moru. Nie psuj chłopu humoru, nie psuj chłopu humoru. On dziś nie ma wigoru. Chroń puszczę. Same suki.